dominando, vai William. Acredita, quem sabe o gol, pedalou, vai pro fundo, cruzamento, a chance, toque de cabeça, gol! brasileiro do Cruzeiro. Everton Ribeiro de cabeça. Agora não pergunto mais para onde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser. Faca molada, o brilho cego de paixão e fé. Faca molada, Cruzeiro se aproxima de uma conquista fantástica. Chico.